Por eso es que yo digo que yo no creo en nadie. Yo no creo, yo no creo en nadie. Por eso es que yo digo que yo no creo en nadie. Son cosas que la aprendió en la calle. Por eso es que yo digo que yo no creo en nadie. Yo no creo, yo no creo en nadie. Por eso es que yo digo que yo no creo en nadie. Sabes sabe de todo es mejor que se calle. Por eso es que yo digo que yo no creo en nadie. Ni tampoco quédate muchos detalles. Tenía muchos panas, tenía muchos amigos. Pero al final todos se verán conmigo. Es que la envidia cuando te está buscando. Cuando tu vida tú vas mejorando. Cuando un escalón tú vas avanzando. Ellos le joden que te estés superando. Antes estaba todo, antes estaba adelante. Te tenía unos par de mi parte. Pero me enteré que yo era un ignorante y lo que andaba con unos putos falsantes. Por eso es que pana que yo no creo amigos. Si todito han querido buscarse conmigo, yo digo una cosa, Dios es testigo y cada cual que gire por su camino, que gire por su camino y que nunca regresen, que cada cual se lleve lo que se merece mientras habla mal de mí, mami me crece. Por mala razón dirán como los peces, por eso es que pana que yo no creo amigos. Si todito han querido buscarse conmigo, yo digo una cosa, Dios es testigo y cada cual que gire por su camino. Por eso que yo digo que yo no creo en nadie. Yo no creo, yo no creo en nadie. Por eso es que yo digo que yo no creo en nadie. Son cosas que aprendió en la calle. Por eso que yo digo que yo no creo en nadie. Yo no creo, yo no creo en nadie. Por eso que yo digo que yo no creo en nadie. Si no sabe de todo es mejor que se calle. Yo. <laughs> Ansel, demoledora ah, musical, que no se diga más. tú sabes cómo va, papá. Pa.